Ở đây trên Caraman hay chuyện em Đến như có thu dọ sẽ đổ chim Man kì hàng ai cả mi nông Bực tiếng anh hành trang ai nàng ai chưa rụp qua o u em Bố ở đây trên Caraman hay chuyện em Đến như có thu dọ sẽ đổ chim Man kì hàng ai cả mi nông Bực tiếng anh hành trang ai nàng ai ียน่ามันสิ่งนี้ดีวอมสเลตตามดินคิดดิสเนียวเนี่ดาวองก็เบงอาดบนสิ้นมีไอสุริควาสมนแม่มวยยิบมันเข่งกี่วายสีเวลากี่วีต่อกับที่ประำการมีจ้าบินจะว่าบิสเชนให้ฟองว่าเอ็มมาดูเสมนมันได้ต่อที่ตุ๊กคีคลีทัวอินสตูเมนต์ว่าเอาแจ๊สแคทกันมาอยู่เฉพาะยิมโพดรองสเติชูยินยัว่เอ็มงานยองเป็นโยดิสเนียวปงงานแม่มวยยิบขังงานคัสแมนเสียวอดหุนเสียวเพริวากลังปุ่นอีเสียวปังง you can learn Because men shall on the wound Shall pay the you are glam Bun Ui oi ya kata kila wa bo ki jing AOM Penuh na ye min sin dia wa ngai scam Ka thong yo mana kam remut wa da thu Pai sai am kam ching kwa as khet dau kam tru I por to hanya tu le tu prang Sam sen lia ka sab da a opra re lek len pen chip a Wala chi bo ki ding pen chang hanya a kang Da le le di drak len ran Timat pertha timat chu pro chu pen cheneng Wanama tipa aki jing do jikermen Hanya aka Dijing yala shitom Kermen ngeuso ubang judi johan Delan ki porti nyungo Hanso aku wak jurap Murhen nga dijing kersan hipai bak Barok tu jing jab jupong Tu eh. jing jab jupong Nyawa pengan Memu yiu kangan Perkasa man siang roda hun Siang peri waklam pun Isiawo pengan then why you can learn Because men say all the bun Yang pada you walk lam pun Sikat kila lagi pada mana ucap prorka Ada wahya opera lelaki Cengah cip kiri ijing im di jupim Ijing im itma Hai tak kuat Kuat ngejudi Jangan aku boleh ngehaki lagi kena Nsua kuah hanya Perkat berhen man ngeudunah Tang akam ngahak ya hati cing im nge ah. Kata tok ke poisa ah. ah. Bicik kira kimi pukuak ngetupen sikit Aki flow kitang duna Sedekat cak tak kawit Ala banyo pendep nge Sengah dekat utai zon Pekerit di terak idur nge Put hanya do baby Johnson Put hanya do baby Johnson Put, put, put, put hanya do baby Johnson